Було десь на початок 11 вечора. Я приймала ванну і почула ну, гул, побачила зарево і прильот. І Потім ще раз і ще раз. Було три прильота. Це точно попало рядом з моїм будинком, постраждали вікна, постраждала моя хата. У нас постраждали е, Получається, вікна, балкон з цієї сторони і з балкон з тої сторони. Постраждала моя спальня. Нам дали і плівку, і дали ну, балалоя, балкон закрыт. Да.